Amnesty International today confirmed that it has evidence that the attack in Maikadra, Tigray, Ethiopia on innocent citizens was carried out by TPLF. The international human rights organization has information that hundreds of innocent citizens and non-combatants were targeted. thank you እነሱ በባጃጅ ከቤታቸው በሙሉ እየነቀሉ ሲሄዱ ሰባት ሰዓት ተኩል ስምንት ሰዓት ላይ መዓት ወረደ። normally ትናንት ስምንት ሰዓት እየሮጡ እነሱ እየተሯሯጡ ሲመጡ ከዚህ ያለውን ህዝብ አማራውን እናጥፋ ብለው የአማራ ሰፈር የታወቀ ነው እዚህ ጋር ጀመሩት ማለት ነው። የዘረኝነት ማጥቃት ብዙም በተለይ ኦሮሞና ወላይታ አልቋል ከአማራ ጋር አንድ ነው በማለት በጭፍጨፋ አሁንም እዚህ ጋር ያለው መታወቂያቸውን ብታዩ አማራ ጋር ተደምረው ዘርን መሰረት ያደረገ ብሔር ብሔረሰቦችን ነው አጥፍተው ይሄዱ። ዘርን መሰረት ያደረገ ነው ይሄ ጆኖሳይድ ነው በቃ ዘርን መሰረት ያደረገ ነው። አማራን አጥፍተን እንዴ እየለዩ እኮ ነው ሲደበድቡ የነበሩት ሰው እያያችሁ እያሉ በቃ ሲጠይቁ ትግርኛ ቋንቋ ካላወራ ኦሮሞ አይደለም። በአማርኛ የተናገረ ሰው መፍጨት ነው። በገጀራ ሰው በገጀራ ማይካድራ ጦርነቱን ከተሸነፉ በኋላ በመጨረሻ ሰዓት ወደ ሱዳን የሚሸሹ እነሱ ኮማንዶ ናቸው ብሎ ያደራጁ የማነ የሚባል ሰው የሚመራት unit ከመቀሌ ትእዛዝ ተሰጥቶት ማይካድራ ላይ ያለውን የሌላ ብሔር ሰው ጨፍጭፎ እንዲወጡ ነው የተደረገው። ይሄ ወደፊት በገለልተኛ አካል ይጣራል። የጦር ወንጀል ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ልምድ አላቸው ልምድ አላቸው። የጉልሶ ጭፍጨፋ የነሱ ነው። የመተከል ጭፍጨፋ የነሱ ነው። ይሄም ጭፍጨፋ የነሱ ባለቤቱ ለተከናወኑ ጭፍጨፋዎች በሙሉ ባለቤቱ እነሱ ናቸው እነሱ ናቸው። በዚህ ሁሉ ይጠይቃል። ጁንታው በማይካድራ የፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ በመቀሌ ዙሪያ ለመድገም ከፍተኛ ዝግጅት አድርጓል። ቀደም ብሎ ለዚህ ሚሽን ማስፈጸሚያ የሚሆን ራሱን የቻለ የተለየ ኃይል አዘጋጅቷል።